आंख के आंसू से चरण को धोता है अक्सर तन्हाई में तुम्हें पुकारे जोर दिल पे चले क्यों हरे हरे हरे तुम्हारे के इतना बता दे क्या माजरा इतना बता दे क्या माजरा इस दुनिया में पता नहीं लगता कब किससे प्रेम हो जाता है और प्रेम से पहले शायद वो हमारे लिए कहीं अहमियत ना रखता हो खड़ा है तो खड़ा जा रहा है तो जा रहा है लेकिन जब प्रेम हो जाता है ना और जब पता लगता है वो दो दिन से भूखा है आ, हाँ, क्या बात है तो जो दो दिन हमने खाया होता है अपने ऊपर गुस्सा आता है पागल था क्या कैसे कहूं तू है मेरा कैसे जो कुछ मेरा वो है लक्ष्य मेरा हो गए तेरा आता नहीं है समझ कुछ मुझे आता नहीं है समझ कुछ मुझे हरे हरे हरे आज के कीर्तन में जिसको आनंद आया देखो मुझे किसी और का नहीं पता लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया गाकर नहीं सुनकर क्योंकि बहुत कम कीर्तन होते हैं जो हमें सुनने को मिलते हैं और शीतल भाई का तो मैं बचपन से फैन हूँ इतनी उम्र हो गई मेरी अरे यही तो बता रहा हूँ ना देना चाहे कुबेर का धन और मैं आपका मैं अपने ठाकुर का मैं कन्हैया का तब से फैन हूँ जब मैं माँ के पेट में था कभी अपना बना लिया कभी बंधन छुड़ा लिया कभी अपना बना लिया कभी बंधन छुड़ा लिया जब क्यारस पे खाटू जाते हैं तो बोलते जाते हैं अपना बना लिया और जब वापस आते हैं कभी बंधन छुड़ा लिया कभी अपना बना लिया कभी बंधन छुड़ा लिया सवरिया कि मुझसे रूठना के रागा दीवाना है न कि मुझसे लिखा हुआ है मुंबई के गमेत भैया है हाँ मैं ट्रेन में जा रहा था तो मेरे को तब समझ में आया कि भाई बाबा क्या है इसकी भजन की एक लाइन है ये मेरी सीडी में भी रिकॉर्ड है और वो लाइन सुनना तूने छोड़ा जो बाबा मैं जीन की पाऊंगा तूने छोड़ा जो मैं जी नहीं पाऊंगा तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा मेरे को समझ में ये बात तब आई मैं कन्हैया भाई ट्रेन में जा रहा था जब से मैंने होश संभाला है जब से होश संभाला तब से ठाकुर जी की सेवा में हूं सामने सीट पर एक भाई बैठा था मेरी थोड़ा सफर बीता उसने मुझसे कहा शीतल भाई क्या करते हो मैंने कहा भाई साहब भजन गाता हूँ कहने लगे भजन गाना तो ठीक है लेकिन काम क्या करते हो मैंने कहा भजन गाता हूँ कह रहे बहुत अच्छी बात है धर्म करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए भजन करना चाहिए लेकिन करते क्या हो करते क्या हो काम क्या है मैंने कहा यार मेरा काम ही भजन गाना है और कोई दूसरा काम ही नहीं उस दिन आप विश्वास मानेंगे दो घंटे तक अपर बर्थ पर बैठा बैठा मैं यही सोचता रहा यार हमारा काम क्या है जब से मैंने होश संभाला तब से आज तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा बेटा पापा क्या करते हैं हमेशा मुझसे लोगों ने यही पूछा आप क्या करते हो तो मेरे मन में विचार आया प्रभु मैं तो आपकी सेवा के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं और मैं कन्हैया थोड़ी हूँ सैटरडे संडे ही प्रोग्राम करूंगा मैं तो ऐसा भी नहीं हूँ मेरे को तो जब आप बुलाओगे तब जाऊंगा क्योंकि मेरा काम है यही मैं तो यही काम करता हूँ और ठाकुर एक बात बताओ अगर आपने मुझे अपनी सेवा से दूर कर दिया तो मेरा होगा क्या इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं दिया आपने कि कहीं सेवा कर लू और पांच हजार रुपए महीने की नौकरी पे भी नहीं रखेगा राजेंद्र भाई कोई अगर मैं कल को आपके पास हो गया शीतल भाई करोगे क्या यार आप ये ट्रैक्टर पे बिठा देंगे और बोलेंगे ब्रेक लगा के करोगे क्या आप समझ में वो भी तो नहीं लगेंगे साहब उसके लिए तो वजन चाहिए वो भी नहीं है फिर मैंने बाबा को हाथ जोड़े विनय भाई मैंने बाबा को बोला कि बाबा देख आजकल वैसे भी रिसेशन का जमाना है हर जगह छटनी हो रही है आप दो चार पांच हजार कम ही दे देना कोई बात नहीं है लेकिन रखना चरणों में तूने छोड़ा जो मांगा मैं जी नहीं पाऊंगा तेरा नाम ले इंसान अगर गलती नहीं करे तो इंसान कहाँ से रहेगा गलतियों के हम हैं पुतले क्या करेगा सर? गलतियों का जोर है क्या बात संभाल कर रखना मेरे सामने तेरा दास अति कमजोर है दोनों हाथ सुनो एक भजन मुझे चार बार मुझे इस भजन की पर्ची आ गई है सुनिए दीनानाथ मेरे एक भजन की खासियत बताता हूँ आदरणीय गुरु जी बताते हैं उसको दीनानाथ आदरणीय भारद्वाज जी के हमने ये भजन गाया था दीनानाथ मेरी बात छानी कोणी तेरे से जिनको मारवाड़ी समझ में आती है वो तो समझ जाएंगे लेकिन जिनको नहीं आती मैं उनको बताऊं इस भजन के शब्द गए दीनानाथ मेरी बात छानी कोणी तेरे से आखड़ ली चुरा के बाबा जासी कटे मेरे से हे प्रभु हे दिनों के नाथ मैं सारी दुनिया से अपने बुरे और अच्छे कर्म छुपा सकता हूँ मैं इस हाथ से कर्म को करूँ इस हाथ से छुपा सकता हूँ इसको भी नहीं पता होने दूँ लेकिन मेरे ठाकुर जब मैं आपके सामने आऊँगा आपसे नज़रें मिलाते ही कैसे छुपा लूंगा आप कण कण के जान के रहे आपको सबका पता है अंतर्यामी आपको कहा जाता है आपसे कैसे छुपा लूंगा मैं आप मेरी हर दशा को जानते हो दुनिया जानती हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ दुनिया जानती हो मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन प्रभु आपको मालूम है कि मैं कैसा हूँ आपको पता है मैं कैसा हूँ एक बार ऐसा एकदम शून्य भाव एकदम जीरो होकर भगवान के चरणों में बोल कर देखना बाबा दीनानाथ मेरी बात छानी कोने तेरे से दीनानाथ आखड़ी चूरा के बाबा जासी कटे से खाटू वाड़ो श्याम पर गुणी बैठे हैं लेकिन मैं आपको अपना एक अनुभव बता दूं जब भी ठाकुर के दरबार जाना ना जब भी बाबा के दरबार जाना ऐसे हाथ जोड़ना कहना बाबा देख मेरे से जीवन में तुम कुछ भी कराना अच्छा कराना बुरा कराना लेकिन ठाकुर कभी मेरी परीक्षा मत लेना बस आप मेरी परीक्षा कभी मत लेना क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऐसा हूं ही नहीं आज तक हर परीक्षा में मैं फेल होता आया हूँ प्रभु आपकी परीक्षा में मैं कैसे पास हो जाऊंगा सब कुछ करना लेकिन इस दास की कभी परीक्षा मत करना और हमेशा बोलना बाबा को बाबा बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाने बालक हूं काढ़ ले अंधेरे